الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج وقت الدوافير من تقديمي انا فاطمه الجاوي اذا كانت المره هذه اول مره تشوفوني فيها فانصحكم تروحوا تشتركوا في القناه عشان ما تفوتوا الحلقات الاسبوعيه وتضغطوا زر الجرس هل من الممكن ان نتحصل على وظيفه من قبل لا نتخرج؟ هل كلام الكلام صحيح ولا لا؟ ما ادري ممكن تابعوني لآخر الحلقة عشان تعرفوا إيش الحكاية ترى قصت أنزل هالحلقة قبل التخرج وإنتوا راح تعرفوا السبب راح أقسم الحلقة هذه لجزئين الجزء الأول للناس اللي ما هم عارفين إيش يسووا في الحياة بعد التخرج والجزء الثاني للناس اللي عارفين بس ما يعرفوا فين يتوجهوا أو كيف يبدأوا إذا كنتم من الناس اللي ما عندكم أدنى فكرة عن الشيء اللي نفسكم تسووه بعد التخرج فأبشركم الوضع الطبيعي لا تقلقوا كل اللي محتاجينه شوية معرفة واللي أتمنى إنه بنهاية الحلقة هذه إني أقدمها لكم الخطوة الأولى وكطريقة أساسية إنكم تتعرفوا على ميولكم المهنية من خلال التعرف على النفس ولاحظوا بقول الميول المهنية لأنه في فرق إنكم تميلوا لشيء كهواية أو تميلوا لشيء كمهنة تدخلوا منها فلوس تسددوا فيها الفواتير ونفقات المعيشة أبعطيكم مثال لو واحد فيكم يحب يتعلم لغات يستمتع يتعلم لغات ويتكلم أكثر من لغة فإذا كان بيستخدم هالميول مهنيا فحيروح يترجم مراجع يترجم كتب يترجم أفلام يعطي دروس خصوصية أونلاين وما إلى ذلك بس في أشخاص يحبوا يحتفظوا بهالشيء لنفسهم ما يشوفوا نفسهم يدرسوا ما يشوفوا نفسهم يترجموا I'm smart I'm powerful صديقي تحتفظين بهذه الموهبة أو الميول لنفسهم ممكن تكتشفوا ميولكم المهنية عن طريق اختبارات الشخصية شخصيا ضبط معايا اختبار Myers Briggs. وحبيت احط لكم تحت في صندوق الوصف رابط جربوا ما بتخسروا حاجة ممكن ايضا تسألوا او تستشيروا الناس اللي حواليكم لان عادة الناس يشوفوا اشياء احنا ما ننتبه لنا في انفسنا اصحى يا نايم اصحى اصحى الطريقة اللي بعدها طالع في المسار الوظيفي للتخصص زي بديهيا عندنا اللي يدرس طب دكتور اللي يدرس هندسة مهندس احلف شنو احلف ولكن في تخصصات لها أكثر من مسار وظيفي أعطيكم مثال شخصي أنا أدرس تغذية بشرية وصحة حركية المسار الوظيفي لهذا التخصص هو تغذية علاجية في المستشفيات ولكن إذا جيت نظرت لها من زاوية أخرى أنا أقدر أفتح منتجع صحي أو صالة رياضية وغيرها الكثير من المسارات الوظيفية إذا كنت من الناس اللي متورطين في تخصصهم ومو حابين وبس داخلين مجاملة فنجي للنقطة اللي بعدها اللي هي التجربة والبرهان اختار اقرب تخصص انت حاسس انك انت ممكن تسويه شيء ممكن يدور في بالك او شيء انت اكتشفته من الطرق السابقة اللي ذكرتها Yes. لنفرض مثلا انك تفكر انك تصير كاتب روائي في عدة طرق تخلينا نتأكد اذا انت ممكن تصير كاتب روائي كمهنة او لا الطريقة الاولى الاطلاع والتعليم الذاتي في المجال كيف يعني؟ يعني إذا مسكنا نفس المثال نقول إنك تقرأ روايات مرة كثير تتابع روائيين على السوشيال ميديا تتعلم كيف تحول القصة إلى رواية تتعلم أساليب البيع والنشر وما إلى ذلك فرصة كبيرة أنك تحصل الناس اللي أنت مهتم فيهم في مجالك عن طريق تطبيق ميت أب واللي تكلمت عنه قبل كده روحوا شوفوا الحلقة في الرابط وتفرجوا عليها راح تعرفوا أكثر عن هذا التطبيق الطريقة الثانية المقابلة المعلوماتية واللي هي انك تقابل محترف في هذا المجال سواء وجه لوجه او اونلاين او عن طريق الايميل بحيث انه تسأله اسئلة عن المجال اذا قلنا في نفس مثالنا عن التطبيق الرحوي عن النشر عن التوزيع عن الكتابة وما إلى ذلك راح أحط لكم تحت في صندوق الوصف الأسئلة اللي عادة تنسأل في المقابلة المعلوماتية وأنصحكم إنكم تقابلوا أكثر اكثر من خبير لأنه الهدف من المقابلة المعلوماتية هي أنكم تحصلوا على عصارة الخبير الطريقة الثالثة تحصيل الخبرة العملية سواء عن طريق التطوع أو الحصول على دوام جزئي روح مثلا اشتغل في دار نشر أو في مكتبة وما إلى ذلك لأنه الخبرة العملية تحطك في نفس بيئة العمل اللي راح تستنتج منها إذا ميولك مهنية أو لا مثال شخصي كانوا دائما الناس يقولوا لي انت شكلك محاضره شكلك محاضره يعني تعطي دروس وكذا وما ادري جربت التدريس وابدا ما طلع شيء الا انا ابغى اسويه لباقي عمري اذا الى هذه النقطه اكتشفت انه ميولك المهنيه لا تتوافق اللي تقدر تسويه انك ترجع تعيد الخطوات من البدايه الين ما توصل لميولك المهنيه اذا وصلت ميولك المهنيه وتاكدت انك كاتب روائي اقول لك مبروك انت مؤهل لمتابعتي في الحلقه القادمه من برنامج وقت الدوافير الى هنا واكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه اذا عندكم اقتراحات اخرى اكتبوا لي تحت في الكومنتات لا تنسوا تسووا like اذا عجبتكم الحلقه وشاركوا الحلقه مع اصحابكم وصحباتكم اللي على وشك التخرج لا تنسوا تعمل سبسكرايب وتضغط زر الجرس نشوفكم الحلقة الجاية سلام